Jo, jo, jo, tukaj smo se zbrali, da gremo zdaj gor in bomo vse od sebe dali. Jo, živo na novem vlogu, with my boys, with my professor. Jo, jo. Eh, zdaj gremo, jo, jo, jo, paka, paka, paka, zdaj gremo na Rusijado, v ah. nice bomo scenko, postavimo se na foto. Daj, da vas jaz slikam. Ja, vi kar od spred. Eh, jaz bom pa vzad edni. Ampak Jo, jo, jo, jo, jo, a imaš kdo zvoč? Я вас вижу, а вы меня не видите. Музыка хорошая, а вы ее не слышите. Вы всю жизнь спите. So imeli ene, ene, ene, ene par kilo uredu. Ja? So tudi po, po dva let, vam pa tudi veš. Oj, oj. Prvič, Pa avtorski komadi, tako da pripravite se. Bil je pisan s srcem. Um, tako da ja. Um, jaz sem malo manjko na vajah, tako da nam pel. Drop the knowledge, kids! Ja ljubim ruski jazik, tej balšoj, tam klasne igri. Miha Baniš, ne boš, da bi, da bi da. Mi, garjači rod! Mi, garjači rod, uh. Ja hoću salat, a džava! en sekret Je moja kartoška, vohka, matroška No zdaj se pa zapali hiša, ajde! Mi stali, ker bom s njegem ti guljali svarje America, у нас есть